mba hitandrina amin'iny amorontsiraky iny, voakasika an'izay ny morontsiraky ny Sofia haakatra aty amin'ny amorontsiraky ny Boeny aty izany. Toy izao ny toetr'androntsika ho an'ny andron'ny arapitso sabotsy. Misy ny orana malefaka aloha izany raha ny aty amin'ny amorontsiraky savakatra aty amin'ny amorontsiraka atsinanana, mandrahona kosa ny aty amin'ny faritry ny Alaotra Mangoro aty izany. Misy ihany koa ny hazavana vao maraina raha ny ilany atsinanan'ny ati-tanin'i Madagasikara aty. Mahazo an'izay ny ilany atsinanan'i Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, miitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana any moa izany izay hazavana izay. Ny ambiny kosa saika maimaina ny andro na dia somary mandrahona mitsitokotoko ihany ny ety amin'ny amorontsiraka andrefan'ny Nosy aty izany. Ny ampitso tolakandro, misy ny orana tandrifin-drahona raha ny any amin'ny faritry ny Melaky. Mahazo ihany koa Bongolava, Itasy. Ataon'ny vadivavy fidy vinancy Atsimo Atsinanana mandry misy kosa ny azo zavona izany amin'ny ankapobeny vao maraina. Ny ambiny maina ny andro na dia somary misy ihany ny rahona raha ny amorontsiraka andrefan'ny Anosy iny izany. Ny maripahanantsika ho an'ny andron'ny alahady izay dia miakatra kely ny maripana ambany indrindra raha ny aty amin'ny apovoan-tany miakatra hatrany amin'ny enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo degre celsius ny maripana ambany indrindra, ny ambony indrindra kosa tsy dia misy fiovana firy. amin'ny ankapobeny, na ny aty amin'ny ilany atsinanan'izay, na ny aty ampovoan-tany, na ny aty amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy, ary ny mafana indrindra dia mbola ny any atsimo andrefana hatrany, indrindra ny atitany moa izany mahatratra hatrany amin'ny valo amby telopolo degre celsius ny maripana amin'iny faritra iny. Ny andron'ny alatsinainy no hamaranantsika azy, satria vokatry ny fiakarana be tamin'ny maripana dia misy ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritry ny Bongolava, Itasy, miitatra hatraty amin'ny faritry Vakinankaratra, torak'izay ihany koa Atsinanana ary Any Avadivavy hifidy vinany. Mahazo an'izay ihany koa ny atitan'ny Atsimo Andrefana. Ny tapany avaratry ny Nosy moa izany dia misy hatrany ny orana tandrifin-drahona, indrindra ny tapak'andro, ny hariva sy ny alina moa izany no tena miaina an'izay. Ny ambiny kosa maina. Ny mari-panantsika ho an'ny alatsinainy izay dia manodididina ny fito amby roapolo hatrany hatrany amin'ny enina amby roapolo ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Nosy aty, tafihaka hatrany amin'ny telopolo degre moa izany ny any Faradofay any. Ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny. Izay ny météo tsika mandritry ny telo andro, manasa anao hatrany hanaraka izany, veloma tompoko.